Je vais voir mon futur homme dans ma future vie. T'aimes les cornichons Hein Moi j'aime pas les cornichons. Toi t'aimes les cornichons Euh oui. Tu sortir avec moi